على ابوك قول عربي الله يا ابويا قول عربي ماما فين وانت عند امها بص امك بص امها روح قول لها لقيت اللقطه لو انت بقيت السما على الارض عمري في يوم انا ما هربها